es el tema que está a cargo del hermano César García Benavides, con base en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 28. La paz del Señor sea en cada uno de sus corazones, amados y queridos hermanos. el tema que en esta vez y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo expondré a ustedes y lleva por título Dios existe. Este nombre de Dios se lo damos al ser eterno, perfecto, infinito, incomprensible creador de todas las cosas. La atestación bíblica que marca la base para hacer las consideraciones siguientes es aquel acontecimiento que sucediese en Babilonia. Cuando el monarca, que en ese tiempo tenía dominio Él sueña un sueño y se le va de su mente. Él quería saber, él quería darse cuenta y tenía las facultades, puesto que tenía hombres capaces para que le resolviesen este problema. Hombres sabios él los manda a traer. Estos hombres, a pesar de estar ocupando un lugar de sabios en el reino, les fue imposible. Se consideraron incompetentes para hacerle declaraciones al monarca de aquel sueño. La determinación de este monarca es darle muerte. Entre los sabios se contaba un siervo de Dios un hombre que hacía la voluntad del que vive y permanece para siempre, se da cuenta la determinación del rey y va y le dice a sus compañeros lo que sucedía. Este hombre es saber el profeta Daniel. Acude al que vive y permanece para siempre, para demandar de él que le revelara el misterio de este sueño al monarca. Dios que existe, que es la primer causa, que es el creador del universo, le revela a este hombre el misterio del rey. Entonces, el profeta Daniel viene y notifica a la persona encargada para ejecutar la orden del monarca, que lo llevara con el rey para declararle el misterio, para declararle aquello que se le había ido al rey de su cabeza. Es traído el profeta ante el rey el rey le hace pregunta, bueno, ¿y tú puedes declararme esto? El profeta le hace esta declaración, tú mandaste traer a los sabios, ellos no te pudieron declarar, pero le hace esta declaración. Después Daniel entró a Aroch, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y fue y díjole, así, no mates a los sabios de Babilonia. llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración. Entonces Aroch llevó prestamente a Daniel delante del rey y dijo, así un varón de los transportados de Judá hallado, el cual declara al rey la interpretación. Y respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Balsasar, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y la visión de tu cabeza sobre tu cama es esto. El profeta hace estas declaraciones al monarca de que los hombres sabios que había en ese tiempo fueron insuficientes para declararle el misterio al rey. Y esto sucedió para testificar, para dar a conocer este hombre de Dios que existe un Dios en los cielos, quien tenía la facultad para revelar los misterios, para que se diera a conocer ante el monarca de que Dios existe. Y este Dios, el cual presentó el profeta Daniel, fue el que hizo el cielo, la tierra y la mar, y es el que está con los nosotros en estos momentos. Ahí manifiesta este profeta, prueba ante el rey de que Dios existe por la revelación que recibe el profeta para declarárselo a aquel monarca. Ahí la existencia de un ser sabio de un ser omnipotente se deja manifestar ante aquel monarca. Y ahí se prueba que la existencia de Dios era manifiesta para que este monarca tuviera de entrar al reconocimiento de que existía un Dios el cual revela los misterios. La manifestación en las sagradas y benditas escrituras de que Dios existe. Dice el salmista David en el Salmo 19 con respeto a la obra de la creación hace estas declaraciones. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. El salmista David hace estas declaraciones que concuerdan con las que están escritas en el libro del Génesis capítulo 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. La obra de la creación, vemos ahí la manifestación de que Dios existe, de que Dios existe. Y cuando nos, nos ocupamos potente en la obra de la creación. Decimos juntamente, como el salmista David, que esto denuncia la obra de sus manos. Job, haciendo declaración de la existencia de Dios y el conocimiento que existen los seres el reconocimiento de que Dios existe. Job hace declaraciones en el capítulo 12, versículo 7. De que seres cielos. Ellas te mostrarán y habla la tierra, que ella te enseñará. Los peces de la mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas entiende que la mano de Jehová la hizo? Si nosotros tuviéramos la oportunidad de poder conversar con estas, con esta obra que Dios hizo, como es la tierra, las bestias, las aves de los cielos y las peces de la mar, ellas tendrían de decir que Dios existe. Seguramente que estas tienen y dan un reconocimiento al que les formó, al que les hizo, en gratitud de esto. Seguramente que estos seres también alaban a su Creador en manifestación de reconocimiento, porque son hechos por su glorioso poder y con respeto. A nosotros que hemos podido palpar la existencia de Dios a través de lo que hemos recibido por medio de la predicación del Evangelio del reino de los cielos. Y así, en una forma maravillosa, se ha manifestado Dios en nuestros corazones, así como cuando el profeta Elías prueba ante el, ante el pueblo y ante los profetas de Baal de que Jehová, Dios de los ejércitos, criador del cielo y la tierra, existía. Cuando Dios le ordena que se presente con el rey Acab y se presenta este profeta con el rey Acab. Y este rey llama al pueblo, a los profetas. Este pueblo se había apartado, se había entregado a servirle a los Baales los profetas juntamente con el pueblo se presentan en el Carmelo y el profeta les hace esta proposición para manifestarle a aquel pueblo de que Dios existía, que Dios iba a manifestar su glorioso poder y aquel pueblo tendría que reconocer en una forma sobrenatural de que Dios existía y que Dios era el que vive y permanece para siempre. Hace la proposición de que, de que se les den dos bueyes y que el Dios que contestara por fuego, ese tendría de ser el Dios que existe, el Dios que hizo el cielo y la tierra y la mar. El pueblo y los profetas y el rey aceptan la proposición del profeta Elías y él había experimentado en su ser y él había tenido la bendición en su corazón de la manifestación de un Dios que vive y permanece para siempre y que estaba completamente convencido de que no había otro Dios más que aquel a quien él servía. Aceptaron ellos como eran los más, aceptaron la proposición, pusieron en práctica sacrificaron la víctima y ellos pidieron a su Dios que contestara por fuego. Estos empezaron a pedirle, empezaron a, aclamar a su Dios que les contestara aquí en este asunto era un asunto testimonial que el profeta les había propuesto para probarles de que Dios existía. Una vez que se termina la hora que habían fijado y el Dios a quien ellos pedían no había contestado. Entonces llegó la hora de presentar el sacrificio, el profeta Elías, todos de piedras, que estas representaban a las doce tribus de Israel, y presentas el holocausto, y una vez que ya está el holocausto, ordena que se le eche agua Probablemente que los espectadores hayan pensado, nosotros no le echamos agua y no contestó. Ahora este, pues le echó agua ahí al sacrificio, ahí al holocausto. Y entonces él estaba estaba convicto de que Dios existía y se los iba a probar a aquellas gentes que habían claudicado, aquellas gentes que se habían apartado del que vive y permanece para siempre. Una vez que ya se llegó el momento de presentar el sacrificio y pedirle a Jehová Dios de los ejércitos, que se manifestara para probarle a aquellas gentes de que había un Dios que responde a los que hacen su santa y bendita voluntad. Entonces, el profeta se presenta y dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, contéstame. Contéstame para que este pueblo, para que este pueblo conozca que tú existes. Mira Jehová, manifiéstate. No terminaba de orar el profeta de Dios cuando desciende fuego del cielo y quema el holocausto. He ahí una prueba gloriosa que presenta este siervo de Dios de que Dios existe. Mis amados hermanos, con respecto a la obra que el Señor ha hecho el testimonio que hay en nuestros corazones referente a que Dios existe es la obra que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras almas. Cosa que por otros medios la, la transformación de nuestras vidas la obra regeneratoria de nuestras almas. No la habíamos conseguido en otros méritos ni medios, sino a través del plan de salvación que tiene el que vive y permanece para siempre. Ahora, nosotros, en la experiencia que tenemos referente a que Dios existe. Nosotros podremos decir que Dios existe porque lo hemos sentido en nuestros corazones. Él ha hecho una obra especial que por medio de la parte intelectual no la habíamos conseguido. La palabra de Dios la unción del Espíritu Santo obró la transformación en nuestro ser para cambiar de vida. Y ahora nos encontramos diciendo que Dios vive en nuestros corazones. Después de esto, de la obra regeneratoria, el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros para testificar de que Dios existe en nuestro ser, porque desde la habitación de su morada ha enviado el poder del Espíritu Santo y ha sellado nuestros corazones con el bautismo del cielo para enseñarnos y hacernos sentir la presencia de su poder sobre nosotros. la palabra de Dios es poder para obrar. Y alguien que pudiera decir que Dios no existe, el apóstol San Pablo, cuando predica en la ciudad de Atenas, referente a lo que Dios formó, dice que en él, capítulo 17. Porque él vivimos y nos movemos y somos como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Entonces, que, que la criatura, aunque no haya recibido el don de la gracia, la existencia de Dios se manifiesta en sus propias personas, porque en Él vivimos. Y hace declaraciones con respecto al paganismo gentil, que ellos pudieran escudarse de que Dios no existe es suficiente con la obra de la creación para que estos tengan de ser responsables ante la presencia de Dios. Pero en este tiempo, Dios queriendo manifestar su misericordia, ha trazado el don de salvación. La obra de salvación para manifestar su existencia en aquellas criaturas que abran su corazón para servirle de acuerdo con su santa y bendita voluntad. Y esto, mis amados hermanos, nosotros lo tenemos experimentado, la presencia de Dios en nuestros corazones por la obra que Él ha hecho a favor de nosotros. Y la seguirá haciendo esta transformación en el sentido espiritual, en sus almas, seguirá siendo Dios en el corazón de muchas criaturas y podrán experimentar de que Dios existe, no solamente al contemplar la obra de la creación, sino una experiencia personal en su corazón de que Dios existe en sus corazones. Que Dios les bendiga. cuando mi Cristo venga, qué glorioso será mirar en las alturas su gloria y majestad. Cordero. las estrellas del cielo caerán con el poder de Cristo la tierra temblará y a la final trompeta los ángeles vendrán suyo, desde un extremo al otro, a la final trompeta.